করtra dices los Ahora vamos a ver cuánto But first, let me get a selfie. Eh, ¿Tú me sigues hablando? Sí. Pon a tu en la cabeza. Por aquí, bien, que ya, por favor, que no se vayan. <laughs> Gracias.